الصالحي عضوة بجمعية مسرح المدينة أنا لاهية بالأنشطة شنو خلاني نعمل الانسياتيف أنا مربية مختصة به معناها الأشخاص ذوي الإعاقة هم يعني تلامذتي وأصدقائي نجمش نقدم معناها حاجه هكا de valeur هكا للاشخاص ذوي الاعاقه فئه ماهيش متحصله على حقوقها جمله فئه يعني مظلومه برشا وخاصه يعني في ال في ال الجهه اللي نسكن فيها انا هو توكي المترو معناها يهيئ معناها ligne 5 ويولي accessible للاشخاص ذوي الاعاقه باش نعمل حاجه ما خير من اللي كنت نتوقعها Dans le cadre du projet Decide, on a lancé euh, deux appels à initiatives donc sur deux ans. Les deux euh, appelaient les associations à mener des actions de plaidoyer. C'était intéressant parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, euh, c'est que des initiatives du premier cycle ont été reproduites dans le deuxième cycle, notamment l'initiative qui concerne l'accessibilité des transports un grand travail a été mené euh, en première année du projet par l'association Une ville pour tous et Tunisian Forum. Et elle a été reprise par euh, l'association Medina qui, elle, euh, elle a développé davantage cette initiative pour l'appliquer sur une autre ligne de métro. نهارت اللي سمعنا انه المنظمه الدوليه للاعاقه عامله ابيلا بروجي وعم باش تمولنا بديزينيسياتيف تلامينا باش نفكروا في فكره مشروع كل واحد جاي يلهث من بلاصه كل واحد تاعب من شيره سالنا بعضنا قلنا شنو زعما الانيسياتيف على شنو نجمو نخدمو غزر واحد فينا قال والله كلنا ظهرنا يعانينا من نفس المشكله تاع اليوم الصباح اللي هي الترونسبور هذيك الحاجه اللي خلتنا نجيو مخر وهذيك الحاجه اللي تعبتنا هيك جات الفكره نتاع ترونسبور قمنا بكتابه المشروع وقدمنا للمنظمه الدوليه للاعاقه خاطر وقتها بالحق حسينا اللي الترونسبور في تونس هو المعرقل الوحيد لنشاط الاشخاص اللي في وضعيه الاعاقه Le transport en Tunisie manque de moyens. De ce fait, le service reste en deçà des espérances des usagers. C'est une réalité que la société œuvre toujours de la changer. Et c'est pour cette raison qu'on essaye de communiquer avec les associations qui nous permet de résoudre les problèmes, surtout, surtout des personnes handicapées. Et ceci n'est pas toujours possible sans leur collaboration. On a fait l'expérience l'année dernière avec Une ville pour tous et c'était une expérience très très enrichissante et selon les recommandations, on a essayé quand même de résoudre pas mal de problèmes. Et cette fois-ci, c'était avec vraiment plaisir que nous avons reçu la demande de Madame Rafiqa de l'association Masrah al-Medina. Je lui ai bien expliqué la procédure adéquate à prendre et je me suis rendu compte que c'était en fait la continuité du travail que nous avons déjà entamé l'année dernière. عجبتني حكاية في البرتوس علاش قلت ما, ما, ما تكونش الحكايه موجهه للترونسي معناها من من شوفور حتى لل PDG تكتبت الانيسياتيف وهي معناها موجهه بالاساس لشركه النقل مشيت لمدام الزويري بديت نحكي لها معناها على الانيسياتيف قالت لي non انت معناها هوني حاجتك بالمدير الموارد البشريه قال لي اوكي آه، باش يحضروا معاك cinq معناها من spécialités مختلفه كي حضروا نهار الاول وعجبتهم الفكره وعجبتهم الحكايه من غدوه هما اقترحوا عليا قالوا لي عاود اكتب مكتوب لل PDG وقول له آه، وعاود اطلب معناها اهل الاختصاص وهما كل واحد عمل rapport وصلت شي معناها quatre rapports معناها ال PDG في في النهار الثاني تهبط آه، نوت باش يهبطوا معاك معناها باش يعملوا معاك التشخيص راهو سي ال PDG وافق لك وراهو معناها حط لك ثمانية اخرين زاد باش يهبطوا معاك في التشخيص وراهو احنا معناها intéressés بالموضوع هذا ونحبوا نتعاونوا معاكم crois qu'on a fait un bon démarrage euh, aujourd'hui pour le diagnostic. Déjà, on a, on a détecté pas mal d'anomalies qui sont facilement remédiables, on, à on peut les réparer sans problème. ما كنتش متوقعه بالحق باش نوصل للنتيجه هذي على خاطر آه، كي شفت ال nombre الجامد ترونسي تفجعت برشا <laughs> وشفت اللي معناها اللي تلفت لي يقول لي جاني امر من PDG جاني امر من PDG معناها obligatoire عليهم باش يهبطوا كل واحد يقول لك انا مانيش باش مانيش باش نسكت من اليوم مانيش باش نسكت انا باش باش نكتب باش نحاول معناها نغير باش نحاول معناها نحكي لزملائي وكل واحد معناها من من من طرفه باش يعمل حاجه واكيد مش اكيد معناها اكثر من اكيد انا باش تحصلوا على ريزولتا باهي ان شاء الله